Ciao amigos de Fisi Más da Pablo. pero el giorno de hoy voy a hacer tres ejercicios de bases per guadañar salto. Son ejercicios explosivos que te van a ayudar a mejorar tu performance. Si tú yoga básquet, palabolo, calcio, eh, palamano o cualquier otro sport que donde tú hay bisogno de, de al máximo en el menor tiempo posible, que mejor que fare estos ejercicios, tres ejercicios de base. No dimentiquemos que para hacer estos ejercicios es fundamental un buen riscaldamento, un buen riscaldamento, aunque tener en consideración em, la superficie donde lo facho. Si lo facho en, cemento, eh, debo estar atento porque puedo sufrir eh, eh, problemas en nuestras articulaciones. Por ejemplo, como pueden guardar, no en una pista atlética donde el pavimento es un poco como de, goma, caucho, ahora mis articulaciones van a estar, eh, digamos, un poco protegidas Importante, como he dicho prima, un buen riscaldamento. Estos ejercicios van a ser de una a dos vueltas a semana El giorno de hoy estos ejercicios vamos a farlo a corpo libre Si este video raggiungere un buen número de me piace, eh, voy a fare eh, los 10 mejores ejercicios que me han ayudado a mí a guadagnare eh, saltabilidad. Ok, vamos a iniciar. Ya previo de puesto ya yo he hecho un buen riscaldamiento que es fundamental, porque si no, me facho me faccio, me male. Nuestros tres primos ejercicios, que nuestros tres ejercicios que vamos a hacer hoy serán serán così. Vamos a saltar la corda, vamos a hacer 300 salti, 300 salti. No, no, no, no, no, no, no te espavente, no te espavente. Vamos a, a iniciar con 100, 100, 100. Nuestro segundo ejercicio, nuestro segundo ejercicio un ejercicio de potencia. Vamos a, vamos a hacer solamente cuatro saltinos, cuatro saltinos. Vamos a farlo <laughs> <laughs> su, su, la pista, pues, guardate. Y nuestro último ejercicio vamos a hacer el squash, el squash normal ¿eh? senza piegare el ginocchio en eh, dentro. De esta forma faccio uno veloce, el segundo faccio un salto, un salto. Serán ejercicio explosivos, explosivos per eh, tu migliorare tu performance. Ok, vamos a iniciar, vamos a iniciar. <laughs> Vamos a iniciar con, <laughs> vamos a iniciar con nuestro primer ejercicio. Vamos a hacer, vamos a hacer 300 salti, pero vamos a hacerlo de 100 en 100. Ok, ok, vamos a iniciar con nuestro primo 100 salti. Vamos a hacerlo puesto en el menor tiempo posible. Concéntrate, relázate y vamos a mejorar eh, nuestro performance. Rapidita, por ejercicio explosivo. mi preparo, mi preparo. Già pra praticamente fatto il riscaldamento. 3, 2, 1, via. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 30. 50. Setenta. Oitenta. Dez mil. ok perfecto. abbiamo hecho 100 salto 100 salto cuál es nuestro objetivo farlo en el menor tiempo posible pa pa pa pa pa nuestro próximo ejercicio vamos a hacer eh, solamente en total serán 12 saltos pero iniciamos con 4 4 4 mete un tapetino Mete un tapetino para no farme males. Si no te da más, si, si tú lo fallas en prato, pues toli el tapetino. fuera nuestro ejercicio. Ok, fuerza con la mano. Voy a seduto como squat. Forza. Uno, dos, tres. Uno, perfecto. Uno. Mancano. Mancano tres. Prepárate. Uno, due, tre. 2 Van due, Vanno due. Mancano due en più. Uno, due, Tres Último, último, último, último, último. Me concentro. Fuerza, fuerza explosiva Uno, due, Ok, perfecto. Este que que en el menor tiempo posible. Vamos a fare squash, squash sentadilla normal Una normal, veloce. La segunda salto amortiguando siempre la caduta. Ok, primero lo faccio de frente la segunda lo faccio así así guardate Sube. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. perfecto. habíamos hecho nuestro primo round. yo esto lo repito lo repito dos vueltas tres vueltas tres vueltas Tú casa me lo repite cuatro volte a la semana me lo puede fare de una a dos volte tiempo de recupero al menos un minuto a todas las personas que guardan este canal mille mille mille mille mille gracias aspecto que pues estos ejercicios te sean útiles para mejorar tu performance. Ah, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. continuo, continuo. Me muevo, me muevo, me muevo. un saludo a todas las personas. A Claudio, eh, Simone, eh, <laughs> Carlota, Julia, Matilde, Andrea, tutti, tutti, tutti, tutti, mille, mille, mille, mille gracias Ok, vamos a hacer nuestra segunda serie. Voy a saltar eh, guardando este perfil ¿Cuál es nuestro objetivo? Saltar eh, lo più veloce. Ta, ta, ta, ta, ta. Ejercicio explosivo. 3, 2, 1, via. 100 salto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 1 2 30 50 60 80, 80. 90. 100 salto. 100. Explosivo. en el menor tiempo posible. 4, 4 salto. Respiro. Uso le mani, uso le mani. Como la forza. Explosivo. explosivo 3, 2, 1. Ok, 1. Perfecto. 1, 2, 3 perfetto 2 2 2 2 2 2 1 2 3 ultimo ultimo ultimo ultimo ultimo 1 2 3 4 saltitos tu le puoi eh, puoi modificar y puedes 5 saltos 6 saltos Esto depende de tu condición físicas. Ok. Squats. Squats normal 20. 10 normal 10 con salto. 3, 2, 1. Via, posso pues scendere lo più profundo que voglio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 1 2 4 5 6 7 8 9 1 in più ah, yeah yeah yeah non sai contare hai fatto uno in più mi riposo mi riposo uh. ejercicio explosivo per guadagnare salto tutto questo sforzo vendrá pagado. quanti anni ho yo? 46 años. 46 años. Y ancora ancora facciamo el doom schiacciamo ancora schiacciamo <laughs> por quello todo lo que che tu fai oggi domani se vedrai si tú sei costante ok último round último round se sentirá la fatiga pero tú no molarás no molarás stringi dente. continua continua continua fine alla fine uh. Te recuerdo, te puedes hidratar. Hidrátate, hidrátate, hidrátate. <laughs> Bebe la guina, bebe el agua. Ok, último 100 salto para completar nuestros 300 saltos Ok, me preparo, me preparo. 3, 2, 1, vía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 2, 3, 4, 5, 30, 50, 6, 7, 8 10 9 10 in più ah. uh. Uh. madre de Dios siempre la vida nos quiere de più siempre siempre dobbiamo darle sempre qualcosa in più Cosí me libramos. Ah, ay, ay, ay. Ay. Es magrito, es magrito, ¿no? Debo aumentar. Ok. ¿Cuál continua? Salto, salto, salto. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo acá de frente. De frente. De frente. De frente. Ok, de pronto, De pronto. Ok, vamos a farlo. Vamos a farlo. Vamos a hacer los, cinco, los cuatro saltos. 4, 3, 2, 1, via. 1, 1, 1, 1, 1. 1, 2, 3, va, via. 2, 2, 2, 2, 2. 1, 2, 3, 3, 3 salto, 3 salto, 3 salto, 1, 2, 3, la nos quiere de più, 1 en più, 1 en più, 1, 2, 3, ah, perfecto, perfecto, ok, vamos a parar. Nuestro última 20, 20, 20, 20. Squash, squash normales eh, o sentadilla eh, <laughs> y, la, la jumper con salto. Tipo Cristiano Ronaldo. Amortiguando la caduta. Ok. 3, 2, 1, vía 1, 2, 3, 4, se siente, se siente la fatiga, se siente la fatiga, pero tú con este esfuerzo vendrá pagato cuando tú estés haciendo tu performance, estés practicando tu sport. Te vas a sentir più, più veloce, più ágil, più explosivo, più todo. Mille, mille, mille, mille gracias a todas las personas que se han arenato conmigo. De cuore, Pablo no dimentiquemos de fare un buen stretch. A la próxima.